sadar jo yang pura-pura pun So boleh sadar jo yang pura-pura pun So boleh sadar jo yang pura-pura pun So boleh sadar jo yang pura-pura pun boleh sadar jo yang pura-pura pomit so boleh sadar jo yang pura-pura pomit so boleh sadar jo yang pura-pura pomit so boleh sadar jo yang pura-pura pomit sadar jo yang pura-pura pung so boleh sadar jo yang pura-pura pung so boleh sadar jo yang pura-pura pung so boleh sadar jo yang pura-pura pung